Ya. Ya. Hmm. Sabul hari, sabul hari pasang kenal lah. Sabul hari. Hep, lah, hep. Eh, nah, sabar ada pas angkat. Sabar atau pagahan, saya pagah. Sabar ada. Hiji deui, hiji heula. Entuk ieu lah ka hmm. Itu nah saya jang. Nah. Ini Hmm. Ito, oh, pauna ta. Pauna lah ah. Ya, tahan pagahan. Yung Ciri-ciri. Rumah empat nomor.

ini ngomong dia plat nomor udah terpasang sok ngomong Will hah iya yeah. plat nomor udah beres udah terpasang sok ngomong udah bos udah beres nah rusak anaknya sok om sok komen Aman, hangat na. Hmm. Oh, aman. Oh. Anjing ya, seuy. <laughs> Ma, pera ako. Lagi tu pintar headset ya, ah. Yes. <laughs> <laughs>